太 <laughs> 虚 าดิน้องอ่อนคุยกันผ่านมาแล้วผ่านฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านใหญ่เจนี่ว่าเรื่องอะไรทำดำในระบบอันตัวก็เลย Welcome to Mobile Legends five seconds till the enemy reaches the battlefield. battle at all! aku adalah seorang legenda. Main game ni lah. Tidak ada hasil tanpa usaha. Legenda tidak pernah menyerah. Aku adalah seorang legenda. Tidak ada hasil tanpa usaha. adalah seorang legenda. Tidak ada hasil tanpa usaha. Lipit, lipit tu. Oh, Mana bunuhan? Enemy has been slain. Mana bunuh ke? Enemy has been slain. Ini mangga main bro dia. Mangga main. Legenda tidak pernah menyerang. Sewu eh, dong dia. Sekarang yang lah. Killing spree. Legenda. Legenda tidak pernah. Lo mana dia? Oke, battle all. Our turret is under attack. Kita tunggal tiga. Otot awak, tulang besi.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

Terima kasih kepada sama. Undang undang. Eh, nak cerah. Otot bawah. Tulang besi. dulu, lidi ni ah, ni kalau mesti ni dia. Oh, dia dia. Mari undur. Ha, dia dia. Mari undur balik dah ya nak damage ni ni dekat stone ni play yang dekat stone yang bagus yang bagus Your team, your team destroyed a turret. Monster kill, double kill. Tidak ada hasil usaha. Killing spree. turret. Victory. Sambung baru. Sama Munan tu. Dia ambil lancang-lancang. Kapur kan air lagi.